baie hartlik welkom. Ons praat by hierdie geleentheid oor die heel belangrikste saak in elke mens se lewe. Want ons weet ons leef nie vir altyd hier op aarde nie. En die vraag is, wat gebeur as ons hier ophou lewe? Kan 'n mens op aarde al weet wat sal van jou word as jy te sterwe kom? Die Bybel is baie duidelik hieroor. Hy sê ons moet seker wees Ons moet so seker wees dat ons dit vir ander sal vertel en dat as ons in 'n situasie kom dat ons nie sal stil bly of sal swyg of sal terugduins nie, maar selfs bereid wees om vir ons geloof te sterwe en vir ons getuienis op te staan en self teekanting te kry. Is jy seker? Ek dink terug aan my eie lewe. Ek was al amper klaar studeer vir 'n predikant Maar diep in my hart het ek hierdie stryd gehad. Wat sal van my word? Kan ek seker wees as ek sterwe dat ek hemel toe sal gaan? Party dae het ek so gevoel. Party dae het ek gevoel ag ek lewe nie so sleg nie. Ek uh, probeer goed lewe en ek doen goeie dinge wat ek kan opnoem. Maar dan struikel ek by geleentheid en dan begin ek twyfel en dan wonder ek, ek het nou weer sonde gedoen. En dan begin ek weer van voor af te twyfel. Maar is ek dan 'n kind van die Here? Kyk wat het ek gedoen. Dit is tog nie die vrug wat by bekering pas nie. Miskien mislei ek myself. En dan lees ek in die Bybel van baie mense wat mislei is, wat gedink het hulle gaan hemel toe. Nikodemus het so gedink. Hy was oortuig hy is op pad hemel toe en Jesus sê vir hom Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy nooit in die hemel kom nie. As jy nou sterf in Nikodemus, met ander woorde, gaan jy nie hemel toe nie. Maar hy het gedink hy's 'n goeie fariseer, hy's 'n lid van die Sanhedrin, hy's 'n voorbeeldige man. Hy sal tog hemel toe gaan. Nee, die Bybel maak dit vir ons duidelik. Ons moet seker wees. 1 Johannes 1 vers 5 vers 13 sê: Ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle seker kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle moet seker wees dat julle dit het. Julle moenie daaroor wonder nie. Want wanneer is ek nou reg? Wanneer ek voel, nee, ek dink ek is reg of as ek twyfel, ek weet nie of ek reg is nie. So daai stryd wat in 'n mens se hart is, moet jy vir jouself duidelikheid oor kry. Ons lewe nie vir altyd op aarde nie. Ons kan nie aanhou uitstel hiermee nie. Ons moet weet daar kom 'n dag dat dit te laat kan wees. Ek lees byvoorbeeld in Lukas 16. Gaan lees daai mooi verhaal van die ryk man en die arm uh, bedelaar wat daar by 'n werker wat uh, daar by sy poort gesit het maar wat sieklik was Lazarus en dan lees ons skielik kom albei te sterwe en die oomblik wat hulle sterf was hulle onmiddellik by hulle ewige bestemming en nou is die uh, duidelikheid dat daar staan in vers 26 in Lukas 16 dat hier 'n breë kloof tussen die wat in die hemel is en die wat in die hel is. Want skielik die oomblik toe die ryk man sterwe, toe is hy in 'n plek van pyniging en oordeel en verwyte en straf. En hy pleit en hy roep, kan ek nie asseblief net 'n druppel water kry? Ek sien aan die ander kant die oomblik toe hierdie Lazarus sterwe, toe is hy in die hemel. Kan hy nie net hiernatoe kom en vir my net bietjie water bring ter verligting. Hy was altyd my slaaf, hy het altyd vir my gewerk. Kan hy nie nou vir my net kom verligting gee nie? Nee. Daar's 'n breë kloof tussen die wat in die hemel is en die wat in die hel is. Sodat die wat hier is nie hiernatoe kan kom en die wat hier is nie soontoe kan gaan nie. Wat sê dit? Dit sê dat as 'n mens sterwe, is jou kans om reg te maak verby. Ons kan nie na die dood dan skielik wil dinge verander nie en dinge regmaak nie. Daaroor die dag as ons sterf, moet ons gereed wees om die hemel in te gaan. En as ons dinge moet verander in ons lewe, moet ons dit betyds voor daardie tyd doen. Ja, die Bybel leer vir ons se kyk wat Jesaja 44 skryf. Hy sê die mense van God weet dat hulle aan hom behoort. Party skryf dit op hulle hande Ja, hulle praat daaroor. Hulle is uitgesproke daaroor. Hulle sê ek behoort aan die Here en 'n ander een skryf dit op sy hand en sê ek is die Here se. Dit wat ek doen, doen ek vir die Here. En met my mond sê ek dat ek sy kind is. Ek is nie skaam hieroor nie. Kan ek vir jou vra het jy vrede in jou hart? Het jy vrede dat jy weet as ek sterwe, gaan ek hemel toe? Niemand weet wanneer dit is nie. Dit kan skielik wees. Baie mense het skielik gesterf sonder dat hulle ooit 'n siekbed gehad het of 'n lyding gehad het of 'n swaar tyd gehad het wat hulle kon voorberei of waar hulle sien die dood kom nader of hulle sleg tyding gekry het oor die einde van hulle lewe. Maar ander mense het dit nie gehad nie. Hulle het in 'n oomblik gesterf, 'n oomblik hartaanval, 'n oomblik het uh, daar 'n ongeluk gebeur en alles was skielik verby. En jy staan voor die Here. Wat dan? Jy moet nou sekerheid kry. Het jy vrede dat jou verhouding met God reg is? Het jy daardie sekerheid dat jy weet jy is op pad hemel toe? Die Bybel sê in Romeine 8 Daai gedeelte van 13 14 15 16, daai gedeelte praat van die Heilige Gees wat in ons is en die Gees van God wat ons leer om vir God Abba te sê. Abba beteken Vader. So hy is ons Vader, ons is sy kinders. Die Heilige Gees kom bevestig in ons hart, jy's myne. Jy's God se eiendom. Jy's God se kind. Jy is myne. Dis die goeie getuienis wat ons van lees wat elke Christen moet hê dat hy hom nie sal skaam voor die mense om te sê dat hy aan die Here behoort nie. Hy wat hom skaam vir my, vir hom sal ek my skaam, sê Jesus in die oordeelsdag. Hy wat my bely voor die mense, vir hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Het jy hierdie vrede in jou hart? Getuig die Gees van God saam met jou gees dat jy 'n kind van God is, soos Romeine 8 sê. Getuig die Heilige Gees wat in jou is dat jy vrede moet hê, dat jy seker is dat jy aan God behoort, dat hy jou gered het, dat hy jou sy kind gemaak het en dat jy die getuienis het dat jy op pad hemel toe is. Ek wil vir ons saam lees jy se opdrag wat Paulus in hierdie verband skrywe in 2 Korinte 13 hy skrywe uh dat ons as Christene moet weet daar's 'n opdrag vir ons. Ons moet mense wees wat seker gemaak het dat ons hemel toe gaan. Hy sê in vers uh uh 2 Korinte 13 hier van vers 5 af. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Hy sê stel julleself op die proef, ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Of besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Verstaan jy eintlik is die Bybel uh, besig om vir ons te sê toets jouself. Wees bereid om jouself op die proef te stel. Wees nou 'n slag eerlik en gaan sit en kyk of jou lewe reg is. Gaan hierna en staan op jou knieë terwyl die Here nou met jou praat. Maak die saak met hom uit. Moenie uitstel nie. Of het jy dalk die toets nie deurstaan nie? dat jy nie seker is of Jesus Christus in jou is nie. Is jy seker of Jesus Christus in jou is of jy die seun van God het? Daardie oortuiging en daardie sekerheid moet ons elkeen in ons hart hê en dis die getuienis waarmee ons op aarde moet lewe sodat ons verander hiervan sal vertel sodat ons die vrede van God sal hê en die blydskap dat ons op pad hemel toe is en daardie versterking sal ons dra deur alle omstandighede Dit is belangrik om seker te maak ook omdat mense onder 'n valse indruk is. Daar's mense wat onder 'n valse indruk verkeer dat hulle hemel toe gaan, maar nie gaan nie. Daar's mense wat sê, "Maar ons glo." So die rede hoekom jy dink jy hemel toe gaan is baie belangrik. Dis nie net as jy sê ek glo nie, want daar staan byvoorbeeld in Jakobus uh sê in hoofstuk 2 vers 19, die duiwels glo ook. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Die duiwels glo dat Jesus bestaan. Hulle glo dat daar 'n kruis was, dat Jesus aan die kruis gesterf het en hulle sidder as hulle weet dat hy opgestaan het. So om net hierdie feite te ken verander nie jou lewe nie. Daar's baie mense wat Bybelfeite het en kennis het oor Jesus. Maar daardie waarhede het nog nooit in hulle lewe 'n werklikheid geword nie. Hulle weet van hierdie goeie medisyne en hulle kan jou alles daaroor verduidelik, maar hulle het nooit dit gedrink nie. Dit het nog nie hulle lewe verander nie. Jesus het nog nie in hulle lewe ingekom. Hulle het nie die seën van God nie. Hulle is daarom ook nie seker dat hulle die seën van God in hulle harte het nie. So daarom sê die Bybel ons moet seker maak. Daar's mense wat sê hulle glo. Wel, Die duiwels glo ook. Wat glo jy? Glo jy op die regte manier? Glo jy in Jesus Christus? Glo jy dat hy die medisyne is vir hierdie siekte wat jy het? Maar glo om net die kennis te hê en die feite te ken, gaan jou nie gesond maak nie. Ware geloof, Bybelse geloof is dat jy nie net glo in Jesus, maar hom aanneem. Johannes 1:12. Dat jy die medisyne nie net van weet en ken nie, maar dit drink. Jou oorgee aan Jesus, aan sy gees se werking, aan die vergifnis van sonde wat hy in jou lewe vir jou kom skoon en nuut en heel maak. Dis wat dit beteken om regtig te glo. Jy weet daar's mense wat sê maar ag ek leef nie sleg nie, ek leef goed. Ek is nie soos hierdie ou en ek doen nie dit wat daai ene doen nie. Kom ek lees vir jou net bietjie wat staan in 'n verhaal wat Jesus vertel het. Dit is opgeteken in Lukas 18. Jesus vertel van twee mense wat na die tempel gegaan het om te bid. En dan sien jy die verskillende uitkomste. Die een dink hy's reg, hy gaan hemel toe, dan sê Jesus nee. Die ander ene pleit vir sy sondes se vergifnis en hy gaan hemel toe. Kom ek lees vir jou. Hier staan in Lukas 18 vers 10. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid, en die een was 'n Fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie." ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my sondaar genadig." Jesus sê: "Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een, die Fariseer, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. Wat vol van homself is en hy wat nederig is, sal verhoog word. Verstaan jy iets wat Jesus hier vir ons wil duidelik maak? Hy wil vir ons verduidelik dat dit help nie jy lewe net goed nie. Dit help jy leef net voorbeeldig nie. Ja, ek is nie so oneerlik soos hierdie bedrieër nie en ek uh, leef nie so onsedelik soos hierdie ede nie en ek is soos hierdie tollenaar wat so skelm is met geld nie en ek is nie so losbandig soos daardie ene nie. Die vraag is het jy al jou sonde ontdek? nie of jy beter is as diene en nie doen wat daai ene doen nie. Die vraag is, het jy jou eie sonde ontdek? het jy soos hierdie tollenaar voor die Here kom staan en gesê Here Ek het verkeerd gedoen, ek het teen u gebooie gesondig. Ek was ongehoorsaam, ek het u bedroef. Ek het sonde gedoen. Maar ek kom pleit vir vergifnis, ek kom pleit vir genade. Dis wat 'n mens red. Nie of jy net mooi lewe en probeer om voorbeeldig te wees en nie sonde te doen nie. Ja, en baie godsdienstig te wees. Hierdie man gee sy tiendes van nog van meer as wat van hom verwag word. Hy vas meer as wat van die ander gelowiges gedoen het. Hierdie man sou mens sê hy's 'n hy's regtig op pad hemel toe. Kyk hoe kerklik en godsdienstig hy is. En dan verduidelik Jesus juis in hierdie beeld dat dis nie waar dat as jy net godsdienstig is of jy doen goeie dinge dat dit van selfsprekend is jy nou hemel toe sal gaan nie. Daar's nog 'n rede, die Bybel verduidelik vir ons. Dis nie net mense wat dink hulle doen goeie dinge wat hemel toe sal gaan nie. Daar's mense wat totaal onder 'n valse wanindruk is. Hulle glo hulle gaan hemel toe. En hulle sê Here, Here. En hulle doen goeie dinge en hulle is oralste waar die gelowiges is, die kerkmense is. Daar staan in Matteus 7 vers 21 tot 23. Dat Jesus sê, nie elkeen wat vir my net sê, Here, Here, sal in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. Nie meer my wil nie, maar u wil. Ek is aan u oorgegee. En dan sal hulle sê Jesus, baie van hulle sê Here, Here, het ons in u naam nie dit gedoen nie en in u naam dat gedoen nie. Het ons nie hier gewees en daar gewees en ons het hier by einkomste bygewoon, dan sê Jesus, gaan weg van my. Ek ken julle nie. Julle ken my, julle weet van my. Julle sê Here, Here, maar gaan weg ken julle nie. Wat 'n verskriklike woord. Om aan die einde van jou lewe voor die Here te staan en te hoor dat hy sê gaan weg van my. Dan is dit te laat. Dan kan ons nie regmaak nie, maar die probleem is hierdie mense het gedink, hulle was oortuig, hulle moet die hemel ingaan. Dis waar hulle op pad is. Dis waar hulle bestemming is. Hulle het gedink hulle gaan hemel toe. Hulle was onder 'n misverstand. Nie elkeen wat net Here Here sê sal in die hemel ingaan nie. Nou, die vraag is dan, wat is die regte rede? Wat is die rede wat gaan maak dat ons wel die hemel sal ingaan? Wat leer die Bybel vir ons is die eintlike antwoord. Daar staan in 1 Johannes 5 vers 12: Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Aan die ander woorde vers 13, die volgende vers sê 1 Johannes 5 vers 13: Ek skryf aan julle dat julle seker kan weet dat julle die ewig lewe het. Hoe weet jy of jy die ewig lewe het? Vers 12 sê, hy wat die seun het, het die lewe. Nie van hom weet nie, nie van hom gehoor het nie, maar wat hom het. En as jy die seun nie het nie, het jy ook nie die ewige lewe nie, want is net die seun van God wat sonde kan wegvat. Dis die rede hoekom mense weggewys word by die hemel. Want jy kan nie met sonde in die hemel ingaan nie. En as jy nog nie met jou sonde reggemaak het by God nie, is daar nie vir jou vergifnis nie. So daarom is die die enigste rede hoekom 'n mens in die hemel sal ingaan is omdat daar vir jou sonde betaal is aan die kruis van Golgotha. Daar is 'n lam vir jou en vir my sonde geslag. In die Ou Testament as ek gesondig het, het ek 'n offer lam gebring en dan sy bloed op die altaar gesprinkel as 'n teken dat daar is nou geboet deur 'n lam wat gesterf het in my plek. Ek het my sonde simbolies my hand op hierdie skaap gelê, hulle het hom sy keel afgesny en sy bloed gevat en gesprinkel op die altaar. Hy het sy lewe gegee, hy het gesterf. Hy het betaal vir my sonde. Maar dit het alles heen gewys na die seun van God wat genoem word die lam van God wat in jou en my plek geoffer is op die altaar van Golgotha. Aan die kruis het Jesus vir ons sonde gesterwe. Aan die kruis het hy vir ons sonde betaal. Aan die kruis het hy gesterf sodat ons kan lewe. Maar weet jy wat is die goeie nuus? Dat Jesus nie net gesterf het nie, hy het opgestaan uit die dood. Hy leef. Hy leef om nou ook in jou hart dit skoon te maak Hy alleen kan sonde wegvat. Hy wil dit doen. Hy het vir jou betaal. Hy het vir jou in jou plek gesterf. Hy kan sonde wegvat. Hy wil dit doen. Hy klop aan jou hart. Hy wil hê jy moet vir hom oopmaak. Wil jy nie nou vir hom oopmaak nie? Kom ek lees net vir jou wat staan in Openbaring 3 vers 19 en vers 20. Openbaring 3 Hier staan in vers 19 ek bestraf en tug elkeen wat ek hoofletter liefhet laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle bekeer julle kyk ek met hoofletter Jesus sê ek staan by die deur en ek klop as iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Dis die goeie nuus. Jesus sê ek wil jou sonde kom wegvat. Ek wil by jou kom woon. Ek wil jou hart kom reinig en daar kom bly deur my Heilige Gees. Ja, die Here hoor klop. Hy klop deur omstandighede, hy klop deur 'n krisis, Hy klop deur dinge wat skielik gebeur wat jy besef, maar ek draai vas. Ek kan nie so aangaan nie. Ek het nie vrede in my hart nie. My gewete kla my aan. Ek besef ek is sondig. Here, ek kan nie so aangaan nie. Kom help my. Dis hy wat klop. Dis hy wat deur hierdie omstandighede vir jou tot stilstand gebring het. Wat met jou praat? Wat sê, "Hoor jy nie? Ek klop want ek wil inkom." Wat wil ek kom doen sê Jesus? Ek wil skoonmaak en daar kom bly en jou lewe kom beheer en vir altyd by jou wees hier en ook hier na as jy sterwe. As dit jou begeerte is, sal ons nou saam bid. 'n eenvoudige gebed wat jy agter my aanbid en wat jy hardop saam bid of in jou hart, sommer net daar waar jy nou is. As jy 'n begeerte het, jy hoor die Here wil inkom. Jy hoor dit deur hierdie boodskap. Jy hoor dit op baie maniere al lankal en jy wil dit hê, vra nou vir hom en hy sal inkom. Kom bid saam met my. Here Jesus, baie dankie dat U my so liefhet dat U nie wil hê ek in die oordeel moet kom vir my sonde nie. Dankie dat U vir my aan die kruis van Golgotha gesterf het en my straf op U geneem het, dat U my verlosser is, dat U my wil kom losmaak van my sonde. Kom nou in my hart. Ek maak vir U oop Dankie dat U beloof as iemand my stem hoor en sy hart se deur vir my oopmaak, sal ek inkom. Dankie dat U nou inkom en my skoonmaak, my verlos, vergewe en reinig van al my sonde. En dankie dat U nou in my kom woon om vir altyd by my te bly en my 'n kind van U te maak. Amen. Is dit nie wonderlik as jy hierdie gebed gebid het? dan sê die Here, as jy oopmaak, sal ek inkom. Jy het hom gevra, waar is hy nou? Hy is nie meer buite nie. Hy het ingekom. Hy is nou in jou hart. Hy is saam met jou vir altyd. Hy het jou hart kom skoon maak. Hy het in jou kom woon. Hy het jou sy kind kom maak. Jy's wedergebore uit die Vader wat deur sy Gees in jou kom woon het. Hy is in jou. Jy het die seun. As jy hom oopgemaak het, sê hy sal hy inkom. Dan is hy in jou. Dan het jy die seun. En as jy die seun het, wat sê die Bybel 1 Johannes 5 vers 12, dan het jy die ewige lewe. Die Bybel sê, jy het dit. Met ander woorde, as jy vanaand sterwe, gaan jy nog lewe vir altyd, want jy het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12 sê: Almal wat vir Jesus aangeneem het, hulle hart vir hom oopgemaak het, wat in hom glo. So glo dat hulle hom vir hom ingenooi het, dat hulle aan hom aan hom oorgegee het. Almal wat in hom glo en hom aangeneem het, aan hulle het God die reg gegee om kinders van God genoem te word. So wat sê die Bybel is jy? Die Bybel sê jy wat my aangeneem het, is my kind. Jy is myne. En as jy vanaand sterwe, wat gaan van jou word? Jy gaan na jou Vader want jy het die ewige lewe, jy gaan vir altyd lewe selfs na die dood. Daarom sê die Bybel, hy wat die seun het, het die ewige lewe. Nie miskien nie, nie gaan dit eendag kry nie, jy het dit nou reeds. Die Bybel sê jy het sekerheid. Jy kan seker wees. En nou is die belangrike jy moet dit vir iemand gaan vertel. Gaan vertel wat jy gedoen het. Dit maak nie saak of hoe ander tot bekering gekom het of hoe ander hierdie sekerheid gekry het nie jy het op jou knieë gegaan of jy het hierna dit gaan doen of jy het dit nou gedoen, jy het vir Jesus ingenooi, jy het die seën en nou kom die Bybel en die Here sê, jy wat die seën het, jy het die ewige lewe. Jy wat my aangeneem het, het die reg gekry om my kind genoem te word. Jy is myne. Hy is jou vader. Hy gaan vir jou sorg hier op aarde en ook vir altyd hierna. Wat 'n wonderlike vrede om in jou hart te weet ek is die Here se kind. En as jy wonder moet mense dag en 'n datum hê en jy tot nou toe nog nie hierdie keuse gemaak nie. Moenie jou bekommer oor 'n ander ene wat soos Paulus 'n ingrypende ding gehad het, 'n krisis en toe 'n keuse gemaak het nie. Daar's Timoteus wat in 'n huis opgegroei het, maar op 'n dag ook met Paulus gepraat het Maar hy weet hy het ergens 'n keuse gemaak. 'n Gelowige huis, 'n Christelike huis, maar ergens het ons tog ons liefde vir Jesus verklaar. Doen dit dan nou as jy twyfel. Maak dubbel seker. Dis soos as 'n mens lê in die bed en jy wonder, het ek nou die voordeur gesluit? Dan staan jy maar liewerste op en gemaak dubbel seker. En as jy dan weer draai en sien maar ek het nou dubbel seker gemaak. Nou het ek vrede, nou het ek sekerheid. Nou gaan ek lê en ek gaan sê, nee my vrou, die deur is gesluit. Ek is seker. Jy moet dit nou vir iemand gaan vertel. Wie is daar wat jy miskien weet al vir jou gebid het of miskien al met jou gepraat het oor jou geestelike lewe? Hierdie persoon moet hoor hulle gebede is verhoor. Wie nie hy SMS nou sommer dadelik stuur nie. Jy moet dit nou bekend maak. Jy moet dit neerskryf hierdie teks Johannes 1 vers 12 in jou Bybel gaan merk. Jy moet die datum byskryf. Jy moet dit vasmaak. Jy moet weet ek het nou 'n nuwe ooreenkoms met die Here en ek is syne want hy sê dit vir my. Ek onthou by geleentheid staan ek daar. Ek weet nie of ek op pad met die goudtrein is ek nou uh uh op pad uh lughawe toe of is ek op pad parkstasie toe. Ek het gelees op die rooster staan daar, ek moet op platform B of C wees. En nou staan ek hier en klim in die trein en daar gaan ek. En nou is ek nie seker gaan ek nou by die lughawe uitkom. Daar's net een manier. Elke keer sê ek maar die rooster het gesê, ek het gesien dit staan swart op wit. Dis die regte platform ek het in daai trein geklim. Johannes 1:12 sê die regte platform is jy jou hart vir Jesus oopgemaak het, dan het hy ingekom. Is jy sy kind, gaan jy hemel toe. Hou vas aan hierdie waarheid van God se woord. Dit bly waar vir altyd. Ek gaan vertel dit vir iemand. Tot volgende keer.